Дай мне камень. Позволь мне поговорить с ним с глазу на глаз. Учитель, вы недостаточно сильны. У меня достаточно сил для этого. Dame, dame, dame. で好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪めない思い出は別れた